Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau melanjutkan tutorial tentang bahasa Korea. Kemarin sudah kita sudah belajar membaca, menulis. Dan sekarang kita lanjutkan dengan belajar subjek dan akhiran kalimat. Di Korea ada subjek, ada i dan k dan akhiran kalimat ada tiga bahasa di sini maksudnya tiga jenis bahasa formal informal dan kasar simak terus videonya jangan sampai lolos gini dong warahmatullahi Di sini aku sudah itu aku tulis di papan tulis. Di sini ada subjek i. I subjek i digunakan ketika akhiran kata benda atau kata kerja itu akhirannya dengan huruf mati atau konsonan huruf konsonan misalkan M, N, P, D gunakanlah huruf I kayak ini misalkan M gunakanlah partikel I subjek I dan G G digunakan ketika akhiran kata dengan vokal A o u e o gunakan partikel ga dan akhiran kalimat kalimat dengan bahasa formal atau resmi buat orang yang kita hormati mungkin jabatannya saja apa bos besar atau apa gunakanlah bahasa ini di sini ada imnika dan imnita aku singkat KP maksudnya kata benda dan bawahnya ada semnita dan amnita digunakan untuk kata kerja atau kata sifat kakak kata kerja KS kata sifat dan bahasa informalnya ada ieyo dan yeyo digunakan untuk kata benda dan kata sifat dan kata kerjanya digunakan dengan ayo, oyo, yoyo, dan heyo. Dan bahasa kasarnya untuk kata benda dengan iya dan ya. Untuk kata kerjanya gunakan cuma a, o, dan yo akhirnya. Akhirannya cuma digunakan itu kita mulai dengan kalimat dari subjek i di sini ada subjek i misalnya dengan kata irem irem kan bawah akhiran kata kan konsonan jadi pakai subjek i iremi irem itu artinya nama irem gunakan subjek i iremi buos simnika Imnika adalah kalimat pertanyaan jadi ini buat pertanyaan namanya si namanya siapa kalau di koran menggunakan namanya apa bukan siapa kalau di Indonesia kan namanya siapa kalau di Korea bahasa bakunya itu pakai namanya apa namanya apa dan kalimat pernyataan gunakan imnida jadi ada misalkan ada pertanyaan imnika jawabannya adalah imnida jo irami peno imnida jadi jo adalah saya irem partikel i irem itu nama peno adalah nama dan dah adalah kalimat akhiran formal ini bahasa halusnya kita dengan bahasa informalnya iremi boyeyo yang tadinya kalau hormat pakai imnika kalau pakai informal menjadi yeyo Irmi Boyeo namanya apa kalau dengan bahasa kasar Irmi Boya gitu jadi Yeyonya diganti dengan ya dan di sini jawabannya ada Jo Irmi Penoyeo yang tadinya Imnida kalau pakai bahasa informal menjadi yeyo jo iremi peno yeyo dan jika kita gunakan bahasa kasar na irem peno ya jadi na itu adalah aku irem itu nama peno yang tadinya yeyo iya, diganti ya jadi misalkan yeyo tadi kan di atas ada yeyo dan yeyo yeyo digunakan jika akhiran dengan huruf konsonan yeyo digunakan untuk huruf vokal kayak misalkan di sini <laughs> jika namanya diganti dengan nama Salim kita diganti dengan Salim Iyeyo kalau di atas kan cuma Penoeyo Penoeyo kalau akhirannya konsonan menjadi Iyeyo Salim Iyeyo dan misalkan pakai bahasa kasar menjadi sanimia nah irem sanimia gitu. kira-kira bisa dimengerti kita lanjut dengan yang misal dengan bahasa formal lagi kembali kalau tadi kan ada imnika untuk kata benda jadi kalimat pertanyaan menggunakan kata benda gunakanlah imnika misalkan ada kata kerja atau kata sifat ada juga imnika itu buat kalimat pertanyaan untuk bahasa sopan atau bahasa halusnya ya bahasa halus bahasa tinggi bahasa formal kayak di sini ada contoh musen nem nam nika. musen adalah yang apa bau adalah nemse ganya adalah partikel yang tadi misalkan partikel subjek akhirannya konsonan gunakan i jika akhirannya vokal gunakan ga jadi di sini aku contohin dengan menggunakan subjek ga musen nem sega nam nika ini adalah nika di sini adalah bahasa sangat sopan, bahasa tinggi atau bahasa formal. Untuk kalimat pertanyaan. Jadi kata sifat kata kerja gunakanlah ini kalau misalkan mau bertanya dengan kata bahasa formal. Dan ini aku contohin dengan jawabannya. Painte nemse ka namnita nah di sini ya paint itu itu adalah cat nemse bau namnita nanya itu adalah keluar jadi keluar bau cat jadi maksudnya bau cat jadi kalau di Korea cuma painter nemse kadang kurang ya walaupun tahu tapi kurang pas kurang sedikit pas ya jadi lebih komplitnya ada nem sega na jadi baunya keluar baunya kehirup gitu painte ke painte nem sega nam nida harap pura pada maksud dan mengerti kita lanjut dengan semnita penggunaan semnita dan amnita dipakai untuk kata sifat atau kata kerja nah di sini ada contohnya di situ ada det semnita mok semnita is semnita op semnita jadi kalau tadi partikel i dan k partikel subjek i dan k kalau partikel i jika berakhir dengan konsonan gunakan i tapi kalau penggunaan semnita dan emnita jika akhirannya konsonan, gunakanlah semnida. Jadi konsonan sama konsonan itu berjejer. Kalau tadi kan yang partikel i kan konsonan sama vokal. Kalau penggunaan semnida, jadi konsonan sama konsonan. Jadi det semnida, misal kata det itu artinya dengar. Gunakanlah semnida semnida artinya dengar mok semnida mok artinya makan mok semnida dan is semnida is artinya ada gunakan juga semnida is semnida artinya ada op semnida artinya tidak ada tidak ada op semenita gunakan semenita juga dan ini dari kata an an j karena penggunaan semenita ah, j nya nggak dibaca jadi an semenita ah, an semenita ah, artinya duduk duduk bacanya an semenita bukan anjo semenita bukan bahasanya ansemnida. Di sini penggunaan amnida, contoh pengguna tadi semnida, sekarang penggunaan amnida. Dari akhiran vokal yepo kan artinya cantik. Kata dasar dari kata yepo artinya cantik. cantik pem nita Ye pemnita cantik. anim Animnita artinya bukan. Kata dasarnya adalah ani ditambah em nita Dari penggunaan animnita itu vokal ketemu vokal. Dan ini kamnita artinya pergi dari kata ka ke artinya pergi sampai amnita dan omnita omnita artinya datang kata dasarnya o ditambahin omnita datang ini adalah bahasa formal ya kan jika kata ini kita ganti dengan bahasa informal jadi seperti apa jadi seperti ini teman-teman perbandingannya ini perbandingannya seperti ini yang tadinya det menjadi del yang tadinya d menjadi R karena ada hukum di Korea. Video selanjutnya aku bahas. Di sini yang dibahas dulu akhirannya dulu yang berubah. Dari kata semnida diganti informal oyo. Jadi dat semnida menjadi teroyo ini bahasa informalnya. Mok semnida menjadi mokoyo isemnida menjadi isoyo opsemnida opsoyo ansemnida duduk menjadi anjayo bacanya yo bacanya anjayo hanya duduk kalau di sini pakai bahasa formal dia nggak kebaca kalau di sini kebaca karena ada vokalnya ayo jayo di sini menjadi ye poyo yang tadinya ye pemnita menjadi ye poyo ini bahasa informalnya yang tadinya Anida menjadi Anio yang Kamnida menjadi Kayo yang Omnita yang tadinya cuma huruf O menjadi Wa karena apa? karena O plus ayo sama dengan wa video berikutnya akan aku jelaskan perubahan-perubahannya kayak di sini juga ada perubahan di sini pakainya oyo di sini akhirnya pakai ayo ini juga ada rumusnya rumusnya adalah jika akhiran vokal ada huruf a maaf guna penggunakanlah ayo kalau akhirnya vokal o gunakanlah oyo video selanjutnya aku bahas inilah bahasa informalnya artinya dengar makan ada tidak ada ini cantik bukan ini pergi ini datang tulisannya sangat bagus dong inilah bahasa informal kita ganti dengan bahasa kasarnya jadi misalkan kata seperti ini kita gunakan dengan bahasa kasar menjadi seperti apa jadinya seperti ini yang tadinya deroyo menjadi dero jadi yonya aja yang hilang yonya aja yang nggak dipakai yang tadinya mokoyo menjadi moko yonya hilang yang tadinya isoyo menjadi iso yang tadinya opsoyo ya, menjadi opso yang tadinya anjayo ya, menjadi anja yang tadinya yepoyo ya, menjadi yepo yang tadinya anyo menjadi anyo jadi i menjadi yo anio anyo itu ya beda ya beda suara ya yang tadinya kayo menjadi ka intinya wayo menjadi wah jadi hilang cuma yo yo yo yo yo nya doang yang belakang sampai di sini ada yang masih bingung aku harap teman-teman semua belajar dengan giat semoga cepat bisa amin cukup sampai di sini videonya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan berkah mudah-mudahan teman-teman semua selalu support amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh